как фотограф, что я мог сделать? <laughs> Первое, что фотографу приходит в голову, это поддержать по-своему, то есть э, снять э, образ. Образ в плане, образ того, что близко тебе. сразу у меня было просто ужасно сильная э, злоба, гнев, то есть по отношению к, к России, к стране агрессору. Потом, потом я подумал, что нужно все-таки правильней все-таки показывать э, со стороны Украины. Потому что со стороны Украины, опять-таки, это моя родина. То место, где я родился, это страна моего детства. Э, поэтому нужно показывать именно те, те образы, которые показывают именно самих людей, э, сам народ, то есть самих гражданских, военных, э, медиков, дети. Э, неважно, насколько тяжелая ситуация, э, многие э, думали, что, ну, что Украина долго не продержится. Э, но вот именно то, что сейчас происходит, это вот то, что я и пытался передать, что э, украинцы сильный народ. Украинцы не сдались, они не, не согнулись. Неважно, сколько тяжелая ситуация, это тот народ, который смог просто подняться, не просто защищать себя и своих близких, это народ, который, который помогает всем, кто находится сейчас вот в этой ситуации, и дает очень мощный, мощнейший отпор э, России. Так, фотограф Андрій Почернін розповідає про те, як з'явилася ідея соціальної художньої фотозйомки на підтримку України. Чоловік згадує, востаннє був у Запоріжжі у 2017 році на весіллі своєї сестри, але весь цей час підтримує зв'язок з рідними і друзями. Слышу как бы от людей, как так от, от первого лица, то, что они видят, то, что они переживают. Эм, это то, что как бы так и подтолкнуло на саму вот эту вот идею. То есть я сам как э, тоже, я, я э, служил тоже в армии 4 года, и поэтому тоже проходил войну, спецоперации, поэтому я знаю, понимаю, что чувствуют солдаты, я понимаю, что сейчас чувствуют гражданские, которые сидят э, не на баррикадах, а сидят дома или под, под сирены, бегут укрываться в подвалах, я это прекрасно сам понимаю. Эм, я знаю, что, что чувствовала моя мама, поэтому, <laughs> когда я тоже был ворой, поэтому я прекрасно понимаю э, родственников тех, кто, ну, чьи э, братья, дети ушли на фронт, поэтому я понимаю их переживания. Андрій каже, ця фотосесія це крик душі. Має друзів з різних країн. Тож цим проєктом хотів привернути увагу людей з усього світу до війни в Україні. У соціальному художньому проєкті, за словами Андрія, взяло участь 16 осіб, зокрема з Ізраїлю, Литви, Білорусі, Казахстану, Росії, а також з України із Запоріжжя, Миколаєва, Дніпра та Києва. Реалізували чотири образи дорослих та два дитячих. В першу чергу, щоб був, соответственно, солдат. Солдат е, в Українська форма. І... Е, Ну, потом, когда начал уже э, прорабатывать сами образы, сам сценарий, если его можно так назвать, э, какие-то там искать локации, реквизит, все остальное, люди, с которыми я общался и рассказывал цель всего, э, эта идея обрастала как ком. Поэтому все больше и больше людей как бы звонили, писали, спрашивали, чем можно помочь, как можно присоединиться. Андрій каже, те, що за фахом психолог допомагає в роботі, краще підмічає, і передає емоції людей в кадрі. За словами чоловіка, в Ізраїлі підтримують українців, часто влаштовують з цього приводу тисячні мітинги. А після запуску його соціального художнього проєкту багато хто перераховував кошти на підтримку лікарень, притулків для тварин тощо, а також почав збирати гуманітарну допомогу та відправляти в Україну. Маргарита Галіч, новини на Суспільному.